jamazang hangrina rawang dingthang taza shaina niking ti se chu nang ishala ti se de ni kheni ni se shim ni hu pato korwang tuk tang wa ma rawang kharunang thongla ya wang me cha wa shi bu yiwe tabu su khong niking ti se chu o mazang ship ye the si se re the pat janglam mashal la either wine ระวังคารุนังช่องละยาอังเคคอมดีเคนีตะคางีเวีีเยนังมาระวังดสีเนอเอดีนิยามสุรามเคนี မြန်မာမုံတီဘောထုဆန်သူအင်းနထငဇင်အရာရှာဝဲမုံအန်ခံတီတစီအီရှာယေဝေဒုံဝေဒုံရောကာဝေအန်ခံဝါရှိုင်နရင်ဒဇာရှိုင်ဝဲနတေနီခူယေဝေရတ်မြန်မာမုံတီဘောထုကမ်ဒီအဒမ်နန်ရမေတီဖေရှတ်အဟန်းရှိကိုရီတီစေတီမေလောင်ကာထရူတနာနံရစုံရီဤတန်းတေရှံဘေ မရင်ရီနံရကဝံတုံရှောင်းဘေယောပငရီနရဝံဒစီပငရီဝါအီယေအခုံမရလူနရှီကုံနံသီစေတီမေဖေအရှတ်အရတ်အန်ဒန်ဒန်သာရစရနံအခုမီနီကမုံဇယ်နနပ်အထံရကအီယေ 凶的你啊！ မတ်ရမေလပီရမေအချံရမေရနင်းတီထရုံဝမ်ရမေတမ်ကဆံရမေမလီရမေခေါငန်းရမေနံခရန့်တီဝမ်ဒုံဝီသာတဇူလီနတီပန်မေပန်းတီပန်ချဇုံရှိရာရှာဝဲတစီရှာ ตงอรัมชะตสีชลชูชาเรหลังพังที่เนตที่มองว่าชัยเนออาราชาเวอีเยเดนีเดอพระจีมชายตะกะมีเกอนำรงยางีเวตสีช่งวัดยางีเนอหลังชาสุนชัยเวตสีตะกอรวังงันบุงเวตสีอิชัยตุงอรัมชะชเรบุงเนอคบกันชัยเรนสังลังพังชนิบเวมาคมยางี တေနီအတမ်မုံထအခမရာရှာခတ်တိဖေတိမေစေတိရှင်တိရှိဝီစေဝါအိရှာနေတိရဝံဝါအိရှာဝေမရှလ်ကွန်လွန်ဘူရှာတိမေစေဝါအိရှာအဟန်ရှိကောခဲရီနုံကွန်လူရှိနာတိစေတိမေမငိုရှိ ระวังตะสีเนอโทนี่แคนี่อเตพันตะสีขาอเตพันกงกวาอเตพันอทงลายารีนังมชรีกูกุมเดออตาอีเวตะสีอีชัยลงกลชีนาทีเซทีเมปงโอชีนามอตระ Yabanne Phasige Shamanshine Rawang de Siyo Kaluge Atam Sharat Ningma Rawang de Siwane Shigun Shilam de Si Ishai Arana Shigong Mongkeni Atam Mongwa Marita Alunide Atar Mongri Hu Sherman Shibu Shawe Iye ยาสีตังหือลงชาเวเนมันเพกไรคะอโทชาอียังเคนีอีเวอีเอเตนีเดกไรวาเนมชาอีนีเกสังจาวังเสคะมันตะมือพันตะมือโรการตะมืออีชิดซีตะมือวาเนตะมืออเวทราเนกังชังนีเคนีชายังชาเวตะสีอีชาเอตะมือยีเนชลาดังเคนีอสุนอสงเน ตบังนีเกสังเพยเนกยะชูอีเนมาชลาลงตะปูงอยว่าคำอย่างนี้เวเดอีรัตเนอีชิดพึงลงขัดจรเวอังพันพันอะคมบัวขัดอราเนตะสินจิตนาแคนี้อะคงลงตะกะมีตะบูเนอโออาวาสอรีชลาเดตะปังเวตะมือขะโทชีเววายางาสันดทุตอีชิดลุนลำตะพัด ตมือคะริชยางีเวเดอตมือโอลำตะพัดตมือรึงดังวานเนคะโนเดออิชิดชิยูลาลำตะพัดตมือรึงดังชนังยังอิชิรึงดังวานเนคัดยางารึงดังคัดเบื่อเมพังเนอตบูชเวชิเวอีอังยืออังยันทำชิเนอสังคะชลชูกูยังชราชิสอรีอสูลำยางี ข้าโนเวรุงดังนังอาศุลำเวเนที่สังนังที่สังมาบงเวอัลนิเกตมือข้าโออาวาเนลำเววาอีเอยาเดตบูชเวชิเนลำเวทะมามังอสังีมาอเรลำตะพัดอสัง้ะนงพาวาวเนนีนาอังพันพันชวีชยูโอตางีสียางาเวเดซีลำรัดข้าพันชงเวชาลุนลำ ชังจงชังวารีชเมวะโนเนริดยางาอสังริดเดโนงายางาสายังสิยังอารานิเกตัมชัยรุโนตางีนีนาชะโนเนคือชิยางีเวยังเคนีอสังซิโอเออสังขะคือชิเอวาเวปงยางีอสังขะโนชิเวมอีตมือสังโทชิลัมดะพัดอสังขะตะเชเววาอีเย ဝေသားငီဝါအဇူးလမ်ဝဲတမှုထောဝဲဝါယငါအရာနအသေးတစီမရှယ်အသေးရမရှယ်ရီနံအန်တန်တန်ကိုငိုဝဲမရှမ်မန်ရုံလန်ဟုံလန်စီဝါနယောရှိဝဲအန်ဖန်ဖန်ကအတားဤတစီအိရှာယေထမူဝံထရှဖန်ဒရဝံချယောရှိဝဲ samre kho lu yo shi we ang phan phan ge ata ye asang shi khong tha rang shang wa we a shi shalo pong lut lut we ka ban chu ne lam we ge al yang yi the si ti long tha al atu ma chu ri khugam ata i we ti the si i sha ni ge ro rim shi we cha anu ni yang khe ni te ni ne yang malun bu sha tha malun bu sha we ရဝန်ဒစီယောအထုံးလာယာရီကစားအဒတစီမရှယ်ကအမဲလ်မန်ရှိတာဤဝေဤဝဲရက်နရဝန်ခရုနံထုံးလာယာကောမဒီရှာရဲမဒတထွတ်တထွတ်နအတေတစီမမလ်မမန်းလမ်ရတ်လွန်းဒန်းသေးတစမန်ရှိရိုင်ဝေဤအတေတစီစေရီအန်ရှယ်အန်ရှယ်နအတေတစီယောထုံးလာယာရှလာရီရှစ်ရှိနရင်ရှိရာဝေဤ ဝေဒရင်ရှိလမ်တဖတ်အတေယောအထုံးလာယာရီဆန်ရမ်ဝါရမ်ဝါအဖုန်အချောင်းနတထန်ရှိဝဲဝါရှိရဲ whether the tan lun lam rat ti king the go ya sha se shing at nang tha pa to kor wang si wun maring yang ra wang kha ru a cho bwe wa na the si bwe me chi pa ni king ti nang tha pa to kor wang tuk tang wa ma ra wang kha ru nang chong la ya wang me yang ထုံမောင်အစူးခုံဝါနေချိပတစီပွဲမေဝါရှိဘူးဝေပွဲမေရီချာအသေးတစီယောအထုံးလာယာရီကလွန်းဒန်းတေတထန်ဝေဝါလွန်းဘူးရှာတစီစေရီဤကယန်လွန်းရှာလွန်းထာလွန်းဝေအလာမီนิเคนีนังทารามิจีนามจวยวุนปองนินกอนคุมรามนอบวยเมทาเกออเตดซิโอลัมเวนังตะทันเวปันนีรีวาลุนชิบุย me phangna te cha ang phan phan rat te si we me wa malun we ang se nang ale rai นิเคติเซนีนังเคนีระวังคารุนังท่องลายาอังเคกอมดิทะมกำเรดัมดังเนอชิลชูอโกบันดีชรีอตุวามี tuntu rai nosh kai we resang se ye wa we sak se na a gwe me yam na me asam shang pe sam mono ko kham shi sa a lam da a de pan de si ke ni a de pan de si de pat kong de gi shi we pu la shre ri go o man shi we yang shi ye we rat na de si se ri de pat ang dang dang cha thu bom de bang shi lam rat ระวังคารุนังท่องละอย่าอังเคกอมดีอตอง တစီထူပုံကူလာကောမဒီဝါနတကံကောမဒီချိမတော်ဟောရှိကူဝဲကောမဒီနမကမ်နမ်ကာယောဟာနီရှူလောနကူလာဝမ်ချာအဝဲတစီစေရီပရဝမ်အရမ်ခဲနီထုံးလာယာကောမဒီရှာရီရီအပိုင်အန်ခဲကောမဒီနံကူလာကောမဒီရီအင်းရှယ်ဝဲအတောင် ate the si seri rap aram chi gu thi nang thi kheng lap kun da za shai na ate the si seri ke ni so san se thi ma go pha si thu bum da bang ban li wa phang shi du we ra thi tha the si thu bum phula comedy ke ni ate the si khup ngam na karai kha o a wa we ုံမဲတီလုံနဝါဒဇာရှိအတူဝဲဝါနအရာဖမ်းရှိယံခဲနီ ระวังคารุนังทงละยาอังเคมาดอกะอาราดูไรเวยังเคนีระวังคารุนังทงละยาอังเคโกมดีเนระวังดสีโกบมชาเรรีปรวังอารัมเคนีทงละยาชาเรรีชิงงมเรอารัมเคนีชิงชูรินังดสีพุลามาดอริคะดะคมเนอราชิเวลีพงเนนิคิงดิเซชมนึงชัชลา hisep mwani tha mandali wa ma makam redam dang chimyang wa duwa mi weli phong tha the sea to bum hula gomadi kheni ate the sea the phat the dam shi we maturi nang ate the sea khumi go grai ji ju lumbu shari the phat the buna o a wa we khong thi long na wa adu thara the thano ye ဒီပုံထားခမွဲသစီ โกบมชาเรรีชิงงมเรบันนีชลชูรีนังท้องลายาบันนีวิชูชาเรรีตดาโมทรารีဖူလာမတော်ဤတထာနောမထူရိခအရာရှိဝဲဝါအတူအမီလန်ဒမ်ချာနရဝန်ဒစီခပ်ဂရိုင်ခာအောအာဝဝဲနံတစီထုံးလာယာရီတထန်ရှိဝဲဝဲမေတီလုံနဝါအတူဝဲဝါနရှန်ဘဲနတရာဘူး เวเดอีรัตเนอร์คงเวลงเนอร์คาเดอทุลัมคาเดอวาลัมคายังคาระทูวาลัมตะพัดมัทีมณีอราชิเวลิพงทิลองวาลัมอรายางีเวดางีนี่เคนที่เซชมนึงที่เซทิชลาที่นี่เคนีนี่นีทะมิจินาวามาอินจังดงเอจิชินเรริโอนองมชิมยังลิพงทิบะวาชิบุยเวลิพงทา the sea go bum shareri shingam re balni shelshu shingachuri warwang aram keni thongla ya shareri kha aring shine kamrai weli phongtha machi mani ara shine phazi de khamwe wadangi thi we me bungne tabu asu khongwa thulam ni ဝဲမေဝါရှိဝဲသနူမင်္ဂငွာတံကလမ်နံရှင် ပွဲဝါလမရထေနံဝါရာရီခါစီကောက်ရှိပြီဝဲလီဖုံမေဖုံနဝဲတဖတ်ပန်ဒီအရောင်ဝဲလီဖုံနံပန်လီတထပွဲလီဖုံရီနရမ်ဝါရမ်ဝါဝါရှိနတစီထူဘုံကူလာကောမဒီဤကခါကန်နံမန္တလေးယံလုံရှင်းပန်လီခေနီဖူလာတစရှိဘူး Nikkei decision no. Tise tishana. Ni se de guni ke ni shimse ni ta. တုတ်တန်ဝါမရวังคารุนังท้องละยาวังครั้งคู่ลีพงชิมยังเวบันมีอวาเนอบันมีตะพัดเวลีพงวาชิบุยเวบันมีชินงชูมาโดนังตะกังกอมดีชิมเซชิมมาโดพอชิบุยเวยังเคนีปะโดลับชะเนอท้องละยาวังเมอตองระกะดะซลเวบันลีรีลองซีเชลมซูเวอซื้อตองเพชราเว ตจมชิมรีวาเววาพังชิบุยรกะชราเนตจึลบัลีริทาเนอัชรเคนีจักรีงาเนพังชิบุยนีเกเมพังเนมะกำเรตัมตางิชิโลเวลาปีวุนคอมพานีเคนีจักเมรีอีมาตึงเนวาตะตังเบือวังตะเชรเวปันลีทามะริงอารัมชิงัมเรอารัมเคนีตะซีเซรีนังซีลังเรรี ဂီတုစစ်မဒိုရီတဆရှိဘူးပန်လီအရမ်ချအကျူရတပန်ဝဲကရှင်ငမရဲအရမ်အကျူရမဒိုရီဒီနမမေပါဝါဘူးဟာပန်လီရှလရှူရှာရဲဘီကအကျူရနကရိုက်ခရှရင်ဒန်ပန်လီထနုံတဆရှိဘူးပဒောလပ်ထရာဝဲဒဇမ်ဒဇီအီဒန်ထေနညတိနာလပ်ခဲနီဖူလာမတော့ท้องลายาชะเรรีนัง ရှယ်ရီရှုမတော်ရီမိကစားရှိနေတထူအိုေအသေးတစီခဲနီမော်တော်အန်ခေါရီနရောက်ဝဲအန်ဖန်ဖန်အတောင်ကစားကစားရှိအတူအမီ想他。 บลียังเนอตะสีรังดังนางอซื้อชิมดังบันนีดีค่ะมะกำเรดัมดังนางคือลาชาเรมาโดดจะชินเนอนงเบื่อชัมกมรีอีวาอดูรัดวาจังรีเล่าเนอตะกูโอเวมจินานังปะโดคะชรีเวปะโดยังชริบลุนหืจักบันลีดังชังเบอนงดจะชิบุย rừng đàng phong nơ chị ya bi xe đàn ali shi nơ a dư chim đừng dre ri nơ chu xe đàn ali shi ye shang be nơ đàn ni ya ali shi we sham cầm ri i wa lum bu sha we de thi de cha ba do yang ban ni thun nong shu ma do nơ the si pa si tu bom ban li nang the bu a dư khong ban ni ta phat a ring nơ the shut we ban di ri wa da sa shi bu yi ปะโตมะจังบ่ long mong nang khong lang phu raga hu ti ne phen we ti shat ne nang gon si we wa duwa mi ti si sha re shingam re ri i ge sho sho wa atho ne ara shi we taman we alami rawang silang re shor ma to ge ya pan li cha up nong shi ne kaza kaza shi bu yi we de ti ta cha တကားကောဝံရီထာကထုံးလာယာရှာရေရီ စီလန်ရဲနန်နိမ်စီမဒိုရီထရီရှိနအရင်ဝဲပန်လီဝါဒဇာရှိဘူးရာဒဝဲပန်လီဖန်းရှိဘူးဤဝဲဤရတ်ပန်လီတထုပ်ဝဲလီဖုံနနိရှလာချာတီပါဝါရှိဘူးဤပွဲဝါလမ်ရတ်လီဖုံရှင်ပါဝါရှိနပန်လီတထုပ်ဝဲလီဖုံနခိစေနီပါဝါရှိဘူးဤဝဲဒပန်လီတထုပ်လီဖုံရီထခဲနီရာဝဲခါစီဒီကရှိနော สันตชุดทนงชิยังเคนีตะดูชิเวระทุทะတဘူအစုခုံဝါလမ်တစရှိဘဒူဝါမီညီခိန်တီစေဖွာနင်းရန်ထုံခဲနီညီခိန်တီစေချူနင်းနင်းရှာမေဖန်ခုအရှူဂါစန်စန်တထုတ်ဆာရတ်ပွဲတကူပန်လီကအထင်းဝဲကစားအလာမီဝဲဒီဤဝဲအတုံထရင်ဒန်ပန်လီရီအစူးတုံဖေပန်လီရီအစူးချင်ဒန်ပန်လီရီ tera pandiri senang aduwe. ရာနစမီဘန်ဒီကယာတန်ခုရှနန်းအတူဘူးဝဲဝါလမ်ချီရှလာရာတကပ်ခဲနီမဒေါ်အရမ်နအသေးပန်ဒီမထူရီထသဇရှိနရှနန်းဝဲဝါဝဲနီအရမ်ရာဝဲပန်ဒီဝါရှုကတစီစေရီခဲနီရှော့မာနီနသဇရှိအတူဘူးမဒင်းနဝဲရှင်နပ်ဒစပန်လီကောင်ချစ်ပန်လီ အတုံထရာပန်ဒီစမီလောင်အချီပန်ဒီချာကရချူကစားပဲအတူအမီပရိုက်ခပစီကပ်အိုအဝါနဝါရှိခုံမေဤရက်နောငမွေနံအကျူရစ်လမ်ပန်နီရီနရှင်ငမရေပန်ဒီရှရရှူရှင်မြရှူရီဤတမောမောနအရံဝေဝပူရာဝဲနံလက်နီနောငမွေဝဲနီအရမ်အရှာငီနောငမွေဟောကွဲတီတမောဝေဤဒမ်ထေလော ရှင်ငမရဲအရံနောဘူးအရံခေနင်းကစားရှင်ယောဝါလုံလမ်တဘူးရှိဝဲတဲ့တီတချာစီလန်ရဲနာနိမ်စီပညာမတော်ဤကရှင်ငလမ်ပန်လီအန်ကန်ကန်တဖတ်အရုံအထပ်အဝဲတစီစေရီနောင်အလမမ်တာဝဲရှေရှူရီခအရေငောနောရှင်မွန်ဝဲပန်လီတဘူးရှိဘူးရာတဲ့တဘူးတစားရှင်ယံခေနင်းရဝမ်ဒစီယောတဘူးအစီခုံနော quá xì ra về về sinh đừng sinh xa rình rình xa ra xa Tony là vang đỏ nhà mà đưa nắng school lắm lắm ta lắm lắm Nâng nhu nâng hoàng rau đất xì xe đi တဘူအစုခုံနနိခိန်တီစေချူနင်းဘီရှလာတီစေဒဂူနီခဲနီနိစေရှမ်နီဟုဝါရှိယေနမ်လက်နီနဂရိုက်ခါနောငမ်နတစီတဖတ်အကျူရလမ်အန်နီအီရတ်နောငမ်ပန်ဒီရှရှူမတော်ဤဒဒူဝဒအကျူရတ်ဝဲနောငမ်ဝဲဝါရှိယေနမ်လက်နပွဲမေကုံချစ်ယန်းထကုံချစ်နံပွဲဆံဂရိုက်ခါထလေဝဲအကျူရချီယေ ดางีအဇူးတုံဖေနံတစီရင်ဒန်နီဆောင်ကရိုက်ခတ်လေဝဲအကျူရချီယေဝေဒာငီအစည်းချင်ဒင်နမ်ရှန်ယန်အစည်းချင်ဒင်တဖတ်အကျူရဝဲဝါရှိယေ wedangi ne asi chimdeng yang mong asang shang be ngam ne grai kha no ngam achu ret we wa shi ye Yuja Alinicha Greka Ampong Saiwa Shalalam Ne Reverend Sambong Durang Ye Nama Ne နောငမလီပုံထတဘူအစုခုံပန်ဒီချနုံရှုအကောမကံရေတမ်တန်ခဲနီအထောဝဲခါရှင်နော်ရှင်နေဟောမန်နာလာတော့ဝါလို့နေနာဘရန်တီတူရတီနုံမမတရနုံမပြောရတယ်မင်းလည်းလည်းဆံပြေဒီဆံတာဝါနမလေးရှင်နေအနိဒနာမရတဲ့ဝါဘူးသူချင်းရှင်နေသူချင်း Dada, cuma dari kasam seriwe, dari kasam kasam lu, lu misal sih dari kawe kan, lu mana dari kasam, oh, dari debu ini, sudah dari dari kasam, oh, ini dari dari zaman ini, ekonomi kawe, nanti cari bini, di ruang debu sisan. ဝဲဘန်ဒီချနုံရှုမတော်ကေနီကတပူအစည်းခုံနံရဝံတစီတဖတ်အကျူးရလက်မထူရီတထာနောနော အကျူးရဝဲလီဖုန်နဲတီမီတဝါရှိကူဒဘူလီလာခရိုင်ခါဟောအဝိုင်ဆော်ဒီပစီကူမီရှရီနမ်နန်နယာမ်ဖုန်နဲဝါချာဝီယေအနိမတူဝါမူလဲဒကာကန်ညာရတော့ခေခါအရှင်အစင်ရာချာဝဲတစီဆယ်ရီမာအတမ်နမ်နန်န kedua itu pemjalan seni mangga kinangku wahai dia mangga sempat alam alam แต่สิ่งอรังเราเองนั้นก็ทำทาสันแต่ฉันนั้นเนี่ยมังกะเอ็นจ้ามังกะที่ดำมาแล้วเนี่ยนั่นมาอาจจะสิ่เนี่ยแต่ถ้าจะสิ่งแต่ถ้าสังขารจะสิ่งนั่นก็ดำมาแล้วอาจจะชาเนี่ยอาจจะใช่จะสิ่งที่สังแต่ท่านไม่อยู่เลยที่ดำเย่มังกะพอาแล้วเนี่ยแต่สิงมันช่างแต่สิ่งอสิ่งดำแต่ท่านนั้นดำเลยเนี่ยเป็นมังกอกันจ้า Şöyle 生命安宁的。那么呢，去培去面试，啊，搞把他去这样人家模样啥的，模样啥的，一直啥，那上上的天安宁，啊，什么什么啥的，那安宁。Tiban panalin shirawe anigin, mera achot teveni takini, te aramaran, ti mong, ti, ti alonam dapat, gara kayin eşirdaşa. and round. 가시아이나대부분에서그와샤의루앙세리나이들이나이샤나이들이다리와바로중심인게납사게니대부분삼세라치는남나대탄세로세와와나가서삼베타허아까베물안에바라가서남사이인가산대강람 nga khunga nga ka sang sora nam ka khwe wol na ငါတော့တပ်မနေပါတော့ကစားတမ်းဆိုင်နာခါမြောက်တင်ကြီးဘွယ်ကုန်ရကတကူလမ်းဇူရမ်လမ်းပါရေးပါတော့ကစားကရာသာတာဒီမစီမီရဲ့ရာဘတော်စာကမကြွယ်ရှုမကြွယ်ဘာကြွယ်တာဆမ်လုံတန်ခါဆိုင်နာတကူပါတယ်တန်တာတော့တယ်မလေးရမှာကနမဒုက္ခရှာရစာမနာတာနေဟေဘီဝါဒဟာစဒမ်ရာ 하시네 그래 가서 시군남 하시네 그래 나와시 아슴남 하시네 암비영양 그 높에서리 나와 아슴에 코가 와샤 영샤 유아그시리 테나 시르세고 지주 말라세 ရှလာနီဆဲနီနတပူအစူးခုံဖို့ရှိဝဲအငီအေအရှန်းရှက်နာရီခဲနီကုံချစ်မေယန်တထန်းရှိနရာရီတကူးရှိေရာတပူအစူးခုံဖို့လီဖုံဆောင်ကချင်မောင်ဝါလအုပ်ရှုမတော်အကောတောက်တာခဲအောင်လွတ်တော်ရှူရှူဥထွန်းတင်လွတ်တော်အကောနီတူဒန်ခန်းခန်းလင်ကချင်မောင်ဝါလဥပဒီအကောတူဒီစန်ရမ်မောင်မစုဝန်ကြီးအန်ရှာအီဝဲ ဦးအောင်မြင့်တောင်ဦးစိုးသိန်းရဝံတစီဝန်ကြီးတူရန်နမ်ဖုံဝန်ကြီးအန်ရှာဖေတူကမရင်တူလွတ်တော်ရှာရေရီဤဝဲတူရာဝံဂျုံတူချန်တန်ခင်တူဂျီဖုံရှာတူနန်မွန်ချင်းလွတ်တော်ရှာရေအန်ရှာဤဝဲတူစီခန်ရမ်တူဒန်ခန်ဒါဗီတူအန်ဖုံဆန်မနန်တစီကောဘုံရှာရေရီ ထုံးလာယာရှာရေရီရှင်ငမ်ရေရှာရေရီတစီစေရီလောက်ဆောက်ဝင်လေဝဲဖို့ဝဲနံပါတ်ဟန်းဆောင်လောတောက်တာခက်အောင်ဦးထွန်းတင်နံမကမ်ရေတမ်တန်မာဤအခါအုံးဖို့အိုဝဲဒါငီရှာရေမတော်နံဝဲမနမ်ရီနအစည်းတုံဖေခါငမ်နအေရိုဘစ်မတော်နံဝဲဤအထောအိုဝဲတဲ့တီတချာဘီရှလာနီစေနီခေနီနီစေရှင်နီဟု ni aram asang singot nari ke ni shat nari de khune no ngom re tu wa shi no shingom re aram ke ni pi pong sil da bang we wa bu a shang aram de si de phat ra we maturi a ju ret we wa bu a นดทุดเนออาซื้อชิมดึงค่ะตะคุมชีเนอตะบูอาซื้อคงบันลิชลชูอโกမကမ်ရေဒမ်ဒါငီအထောခါရှိနိုေဒီကနေ့ကျုပ်ကပြုလုပ်တဲ့ရဝမ်မျိုးသားများရဲ့ရဝမ်ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တပူစုကုံ2016ခုကြွရောက်ချင်းမြပေးပါတော့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဒီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တကွာဒီနယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများဒီနယ်ဥပဒေချုပ် ချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရဝမ်တိုင်းတာရေးရဝန်ကြီးဒေရအာနာပါရဖက်များလူမျိုးစုအတီးတီးမှတိုင်းနာဇာဝေရရင်ကျင်းမှုကော်မတီလူကြီးများဖိတ်ကြားထားတော့ဧည့်သည်တော်များနဲ့ဒီကနေ့ခန္ဓာကိုတဲ့ရောက်လာကြတော့ညီကိုမောင်နှမညခင်ဗျာကိုဤကြမ်းမချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတို့နေတိဆုံကြပါစေကြောင်းဥစွာဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကိုခုလိုစီကားတက်မြက်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတစ်ခုထဲနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်စုရဥဆောင်မှုအောက်မှာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဥထိပ်ထားတဲ့အာဏာပိုင်အစစ်စစ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာများရဲ့လမ်းညွှန်မှုပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ကြောင့်ကျင်းပနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီဝဲကိုကြွရောက်ပွဲကိုပြင်ချထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတက်ရောက်ပေးကြတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ် ဒါကိုတိုင်းသားလူမျိုးများတွေကိုအလေးထားအားပေးတဲ့အစိုးရရဲ့စေတနာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရဝမ်တိုင်းသားများအင်ဂျင်ဝဲတော်ကိုကျင်းပပြုလုပ်နိုင်အောင်ဖက်ဖက်မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတော့အစိုးရအစဉ်စဉ်ရှိအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းများဌာနဆိုင်ရာများကိုသူကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။လာမယ့်အချိန်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဝမ်တိုင်းသားလူမျိုးများရဲ့ ရှင်းလာကအရေးအရာမန္တမြမှာယခုလိုဆက်လက်ဆောက်ရှောက်ပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့တန်းညွှန်မှုများကိုလည်းပေးကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ယုံကြည်ပါကြောင်းပြောကြရည်ဝေဒန်ရှာရဲမတော်ခဲနီကချင်မောင်ဝါလ်အပရှူအကောတောက်တာခဲအောင်ခဲနီဖမရာဝါနဲ့တမန်ဝဲခါရှူနော်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခက်အောင်ကအဖွဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရရှင်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရဝမ်ကျင်းမှုပွဲတော်အခါသမယမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ညီကောင်မောင်မများအားလုံးကိုကချင်ပြည်နယ်အစိုးရပူဇော်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်ရဝမ်လူမျိုးတွေရဲ့ဒဘူအစည်းကောင်ဆိုတဲ့မနောပွဲဟာအကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင့်အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တဲ့အခါ ကျင့်ပရတဲ့ပွဲလို့သိရပါတယ်။တကူစီပွဲဟာဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုရှင်ကိုကောင်းကြီးတောင်းခံတဲ့ပွဲဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအသစ်ဟာတိုင်းရင်းသားများအရေးကိုအထူးလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာဝန်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နေဆက်တွေကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းကြံကချင်းလူမျိုးစုတွေနဲ့အတူပါဝင်ပြီးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုဝင်းမလာနိုင်အောင်နဲ့ကာကွယ်တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ပြည်လုံးစာချုပ်မှာလည်းရဝါမျိုးသားများပါဝင်လက်မှတ်ရေးထုတ်ခဲ့တယ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအခမ်းအနားမှာလည်းတာဝန်စစ်စစ်စစ်မှုထမ်းလာတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဂုံယူပွဲတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခမ်းအနားအစီအလာကောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံအပေါ်ကိစ္စရှိရှိ နေထိုင်လာခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအစဉ်လာကောင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ငံအရေးကဏ္ဍတွေမှာဆက်လက်ပါဝင်သွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဘဝပိုင်းသားများအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့လူမျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုယူကိုမပပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ငံအရေးအရာမှာအစဉ်လာကောင်းတွေဆက်လက်တည်ငြိမ်ကြပါ။ဒေသလူထုနဲ့လည်းအေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းကြပါ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရစောင့်မှုအောက်မှာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးမှာလည်းဆက်လက်ပြီးပါဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြတ်တရားခံလိုပါတယ်။ငင်းချတာရတဲ့လူပုံအစ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာဒီနေ့ဒီပြည်နယ်သားအားလုံးအစဉ်တစိုက်ပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဝဲလီပွန်တာထူဝဲရှာရဲရီဆန် တဘူအစုခုံမရှယ်ဖရာရုံတန်းနံတင်ခွန်ရီကထလေရှိယေရာသချင်းရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော်ယေရှုဖျားသံမှာယေရှုတော်နဲ့အတူလက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိတ္တခါရသည် ဤတော်လူမျိုးများရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တပူအစုကုံတို့ကြောက်ရောက်ချီးမြှင့်လာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အတူအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတူလွတ်တော်ပူဇော်များတိုင်းရင်းသားများအားလုံးအပေါ်၌တော်လကောင်းယခုအချိန်မှစ၍သာဝရတည်ရှိစေပါမည်အကြောင်းအလုံးကျူတဲ့စွာဆုတောင်းကြပါ၏သာဝရမြတ်စွာဘုရားဝေဒငီ အစည်းတုံဖေယံစီလံရေရီဤလမ်နအထောအဝဲဝါဝဲစန္ဒထုအရာအစည်းဆမတော်ဤရှူလောနမုခုမ်အစည်းတိယံလမေတဘူအစည်းခုံနရဝံတစီစေရီတဘူရှဝဲရှိနအသေးတစီအစည်းလာမီဂရိုင်ခါအောအာဝါနရှရင်ခုံဤတတိတချာဘီရှလာနီစေနီထာနပတောကရဝံခေနီတစီစေရီရှလမ်ရှီယေ ဒန်းဤရန်ကုန်မြူးလွင်မန္တလေးနံစံမောင်ရကနံအထရမောင်ခဲနီဒစီစေရီကတီယန်ရှလမ်ရှိရဲ့ ပစီဆယ်ရီခဲနီကပလွန်းမတော်ရီမြကြီးနာခေါလောင်ဖူးလောင်မုံဖာကန်မိုညင်တနိုင်မကြန့်ဘောနန်စမ်ရာဘုံကောဝမ်ရီခဲနီတစီဆယ်ရီငမ်နလမ်ဘူးပီရှလာနီဆေရှမ်နီဘွဲဇယ်နီထလောတဘူအစည်းခုံဘွဲရှရှူရှာရဲရီဘွဲဒဇမ်ဆယ်ရီဌာနေပြည်သူစစ်မတော်ရီနာအရုံမနမ်ရီကိုရှလမ်ရှိဘူး Almaner, tine mașină 农商瑞士拉起。